ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸುಭಾಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಟ್ಟಿಯವರಾಗಲಿ ಶಿವರಾಗ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಲಾರದ ಒಡನಾಟ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳನಾಯಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೇ ಈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂತ ಕತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಡದಂಗಳ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವಿಲ್ಲನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ uh, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು two thousand twenty four censor ಆಗಿದ್ದು April first of second week ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗು ಕೋಲಾರ ಆಮೇಲೆ ನರಸಾಪುರ ಆಮೇಲೆ ದೇವಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸರ್ ಸೂರ್ಯನಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಆರ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂರ್ಯನವರದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಳಗ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಲಾರ ಕಿಟ್ಟಿಯವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮುನಿಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಕೋದ್ರೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಫೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ